エアリス本気なのか他に方法あるでも話は聞かせてもらったぜティファはコルネオの屋敷にいるんだなえでもってコルネオの屋敷に入るには代理人の推薦状が必要ってわけだはあいいかティファを助け出すのは俺だよし待ってろティファ今行くからな 話ちゃんと聞かない人だねああ 俺のバカ大バカ野郎なんだまたお前らか何度来ても同じだぞ帰れ帰れ違うの私をコルネオのオーディションに推薦してほしいのなあどうかないいぞ本当ああ次があったら姉ちゃんを推薦してやるよ それじゃ間に合わない今回はダメ今回無理無理ティーバーちゃんっていう逸材を送り込んでんだでもティファじゃなくて私が選ばれるかもしれないでしょそんなに推薦が欲しいのか欲しいじゃあ勝負するか さて裏か表か当たったら姉ちゃんを推薦してやるよ外れたら迷惑料を置いて帰んなやめておこうなんだつまんねえな h 残念、裏だ。まあ、正直言って姉ちゃんは可愛いけど、コルネオさんの趣味じゃないと思うぜ。それでも諦めきれねえなら、他のやつは当たるんだな。 そのために代理人が3人もいるんだじゃあな待てそのコイン見せてくれないかふんやっぱりな裏も表もない ずるいウォールマーケットへようこそというわけか負けないから本日開店の自動アイテムや呼び込みは人力だが販売は全自動だ 壊れてるらっしゃいませらっしゃいませえ何も売ってくれなかった回転祝いに格安にしてやる配線間違えたかな本日開店の自動アイテムや呼び込みは人力だが待ち合わせ場所は全自動だこのはずだけどここも満席かしかし あのちくしょうアニアに会うはずがここからあんなこと俺が話してくるでもエアリスはここで待てえどうして私も行くよでもだってクラウド交渉できないでしょ ウスのちょっと何でも屋さんこの町で人の素性を探るのはご法度ですよここで何をしているあ実は私子供の頃からダンサーになるのが夢で夜はここで踊ってるんです <laughs> 子供たちには内緒にしてくださいね 昔から踊ることが好きなんです出禁の客も多いよく見張っておかないと金落とさんねあんなことまで咲き乱れる花のようにああ いらっしゃいませあどうもウォールマーケットが誇る最高のエンターテイメントミツバチの館へようこそハニーガールまたはハニーボーイのご指名はありますかああアニアン・クーニャンに会いたい当店のナンバーワンアニアン・クーニャンですねではご予約のお名前を頂戴してよろしいでしょうかいや予約はしていない それは大変申し訳ございません現在アニアンはご予約のお客様で向こう3年間は埋まっておりましてそんなに俺たちはただ会って話したいだけだオーディションの推薦状が欲しいのそういうことでしたかしかしどちらにしてもご予約がないことにはそこをなんとかうんごくまれに アニアンが気に入ったお客様をお呼びすることがございますがお客様からはどうすることもできないかと申し訳ありません仕方ないね他の人当たってみよう俺の花束マイハニーに届いたかな私度があるちょっと飲みすぎたかな よかれで少し冷ましましょうここで待っているいくらいい曲でも2枚はいらないなまた今日もカウカウしに来ちゃいました仕事場には来るなって言っただろでもどうしても渡したいもの冗談じゃねえよぼっかくりじゃねえか映画から来てるじゃないよ貧乏人はとっとと帰んな やっぱりボールマーケットは恐ろしいぜおお手のひらから全身に力が流れ込むあうんいらっしゃいませお二人ですねどうぞこちらに本日はどういったもみにいたしましょうもみ あらご新規さんでしたかうちは手もみ屋って言いましてね人間手が疲れてるとろくに金勘定もできやしないでしょそんなお客様の疲れをもみもみと手と手の濃厚なスキンシップで解消させていただきますというわけで本日はどういったもみにいたしましょう俺たちは客じゃないと言いますと 私をコルネオさんのオーディションに推薦してもらいたくてまったちょっと黙りな勝手に口開くんじゃないよお、うん、はったくまた変なの来たわちょっとばかし若いからって許されるとでも思ってんのかねで何だって頼みあのねお二人さうちはてもみやもんでなんぼの店なの客として来たわけじゃないだ てめえら頼み事があるならまず客として揉まれるのが筋じゃねえのかあああんた名前はクラウドストライフ手を出しなえ早くしなああ 戦う男の力強いそれでいてしなやかなっていいわクラウドあんたが誠意を見せなさい話はそれからさあどのコースにするんだい <laughs> じゃあ奥の部屋まで。 いらっしゃいクラウド <laughs> リッチなお客にはふさわしいおもてなしをまずはハンドクリームを指の一本一本にねっとりと丁寧に塗り込んでいくからねそれじゃ指先からいくよ ほら力抜いて悪いようにはしないからさ、うん、あああら痛かったかいいや次は指の付け根を揉んでくよ凝り固まった老廃物をどんどんと流していくからね、うん <laughs> <laughs> 声出してもいいんだよ我慢は体に毒だからね最後に手のひらのツボを優しく刺激していくよこんな風にあいやどうしたんだい声が漏れてるねここが気持ちいいのかい、ここはどうだそれともここかい、ああ 気に入ったらまた来てちょうだいはいはどうだったん大丈夫ああクラウド変だよそうか 絶対変癖になりそうかいさてと誠意はしかと見せてもらったよじゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか 大丈夫ああ私をコルネオさんのオーディションに推薦してほしいんですそりゃ随分と物好きだねふんまあいいだろ本当ただし その格好のままじゃダメだよえそんな貧乏くさい格好した女を連れてったとあっちゃ代理人としての信用に傷がついちまうからねこの服ダメ言わせておけ気に入ってるんだけどなあんたら イチャつくなら店の外でやっとくれああごめんなさいでも服どうしよう心配しなさんな私がコルネオのハートを射抜く服を見つけろってやるよ払うもんさえ払えばねいくらだざっと100万といったところであんたらが払えないってことは100も承知さだから提案があるんだよ この町には地下闘技場があってねクラウドあんた私の推薦で出場しなそこで優勝できたらエアリスをとびっきりの美女に仕上げてやるよ賞金が出るのかうん推薦人の私にねどうだい乗るかい分かったいい返事だこいつを受け取りな もう受付は始まってるからね急いで闘技場へ向かいなどんな大会かなこの町の大会だろくなものじゃないだろうな優勝できそうそこは心配していない強気もいいけど足元すわれないようにね とろっとろにとろける蜂蜜なんだぜコルネオ杯入場観覧は右手出場する選手は左手にゆっくりとください当たり前だろちゃんとここに早く退場しろ嘘でしょ信じらんなここは観覧車受付だよ今からエントリーがたくギリギリだな う2人で出るのかいや俺だけ2人でお願いします推薦してもらうの私でしょだったら私も出る権利あるよねじゃお二人さん地下の控え室へ進んでくれ ってたより降りるねどこまで続いてるんだろう何人ぐらい参加するのかなクラウド緊張してるいやだって口数少ないからあんたは少し緊張した方がいい おいこっちだ急げ眠らない都市ミッドが中でもひときわ輝くきら星ウォールマーケットあなたの欲望を受け入れ叶える街ウォールマーケットあなたの誘惑に目移りすることなく集いし皆様ようこそお越しいただきましたご安心ください今宵世界で最も熱い場所は ウォールマーケットのまさに今ここ地下闘技場で間違いありません優勝賞金はなんと100万ゲルルールはたった一つ相手を叩きのめす完封の日までに打ちのめす勇者だ地平道博士なめさせた者だけが最後まで立っていた者だけが賞金と名誉を得るのです さあ血に飢えた野獣どもが放たれる瞬間を今か今かと待ち望んでいます大変長らくお待たせいたしました医師格闘デスマッチコルネオ杯を開催いたしますなんだかすごいとこに来ちゃったね たちの控え室はここだ <laughs> あああんたたちかどうしたのその顔少しばかり金が必要になってよ前座試合に出てみたらこのあ様さあんたらもやべえところに足を踏み入れたな悪いことは言わねえから さっさと逃げた方が身のためだぜクラウドエアリス組まもなく試合が始まります入場ゲートまでお越しください逃げる気ないよねコルネオからの差し入れさ何でも 飲めば立ちどころに元気になるんだと飲んでおけばこんな結果にならなかったのかもなよかったらあんたたちにやるよどうドロッとしてるへえ私は飲まなくていいかな 準備はいいかせいぜい死なねえようにな。さて次はなんとカップルでの出場だなんたるバチがしかも初参戦いけしかない怖いもの知らずのカップルは果たして無事に帰れるのかクラウドエアリスの入場です早速 おいおいデートのついでかよ姉ちゃんしっかりサービスしてくれよなんか燃えてきた対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い 今宵のリングも彼らの食卓となってしまうのか本日はデザート付き滴る赤こぼれる悲鳴暴飲暴食猛獣ブラッディーテイストの入場です行け人じゃないのはあ 素人が人じゃなきゃいけない規定なんてねえんだよさあ盛り上がってまいりました人が猛獣にどこまで食い下がれるのか皆様まばたき厳禁でお願いしますそれでは1回戦第4試合レディーファイト集中してよかっ受けて届けこの声終わりだ消えろ 終わりだ行け耐えられないるけ叩き蹴るどう入れろ狙うぞ叩きしてやる消えろこの結果を誰が予想したでしょうまさに大胆展開し 勝利したのはなんとクラウドエアリスチーム選手は控え室へお戻りくださいまずは1回戦突破だねどうかしたルールが曖昧すぎる ああ次はちゃんとしてるといいんだけどいや期待するな用心していくぞもうおしまいだ運よく勝ち上がったな ただ次はそうはいかないぜ準備はいいかま無理はしないことだな続きましては準決勝第2試合ですまずは初戦をあれよあれよとすり抜けたラッキーカップルふざけんな空気読めよクラウドエアリスの入場です 人からの資格盗んだものは数知れずアウトローの町から弾かれたアウトロー皆様お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください極悪卑劣ベグ盗賊団の入場ですあの人たち これめ恨み晴らさせて100年100年も経ったかうるせえがるえ何おっとこれはどういうことだどうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですねえずるいここはルー コルネオがいいって言ったらいいオッケーが出てしまいましたもうめちゃくちゃだぜに無勢ここに極まれ大乱闘が予想されます皆様見失わぬよう決して目を離さないでくださいそれでは準決勝第2試合レディー 連携しようお任せあれこれ 敵を次々となぎ倒し勝利を手に入れたのはなななんとクラウドエアレスチームなかなかやるじゃねえかそりゃそうさ私がもんだからね それにあの手視線の一つや二つは超えてるねふんこの町じゃ珍しくもねえよともかくお互い決勝だなかけるか <sighs> 変わらないねあんたいつか路頭に迷うよそしたらまたお前のところに転がり込むさ 人生で唯一の汚点だよまったく <laughs> アニアン様あの殿方美しいですねねえふん次決勝だねああ浮かない顔をしてる相手がまともに来るとは思えないうんでも ここまで来たらあと一歩2人で頑張ろうクラウドエアリス組まもなく決勝が始まります入場ゲートまでお越しくださいもう 死んだふりしなくていいのか <laughs> お前らマジで強いなうちに来ねえかあら減った恐れ言ったよまぐれじゃなかったんだな 決勝戦準備はいいか俺はあんたらにかけたからな頼んだぞ皆様大変長らくお待たせいたしました予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました 殴り惜しいのは我々も同じですしかし物事は必ず終わりを迎えますならばその終わりを皆で大いに盛り上げようではありませんかおうやまずは小柄ながら並みいる強豪を華麗になぎ倒し大いに盛り上げてくれました驚異のカップル マダム・マム推薦クラウドエアリスの入場です 回数5回再起不能にした相手は数知れず病院送りは当たり前ゴミ掃除はお任せあれ断罪の処刑マシンチョコボサム推薦カッタースイーパーの入場ですロボット神羅の機械兵器か さあ100万ギルは一体誰の手にさあ泣いても笑ってもこれがラストだこれでおはぎ決勝戦レディーファイよっしやってやる耐えられるかどっちは任せるいいとこ見せなきゃ え見ててはい、えくよ 協力してこうやるこの隙に仕上げだ 首相様ふんあら意外とおとなしいのねもっと怒り狂うかと思ったのに万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさだから面白いんだでもそれ裏も表もないだろふん じゃあねさてと賞金をいただこうかしらそのことなんだがマムすまないコルネオさんからの指示でもう一試合行うことになったそれに勝利すれば賞金を払うそうだちょっとあんたふざけてんのかいコルネオさんの指示だこれでティファを助けられるね その前にマダムマムだ服を用意してもらうんだろうん喜んでるところ悪いね残念だけどもう一戦やってもらうよどういうことあんたらは盛り上げすぎちまったのさ白熱する試合に客の掛け金も膨れ上がったコルネオがこの機会を逃すはずがないんだよつまり コルネオが推薦する最後の敵を倒してようやく優勝になるってわけさ話違うそれは私が言いたいよこうつくばりめくそああでも仕方ないのさこの町ではコルネオがルールだからねただ次勝てば さすがにコルネオだって渋らないだろう観客が黙っちゃいないさ次が最後だな <laughs> そう願いたいねほら言っといで私に賞金を届けておくれ俺も長いことここにいるが こんなことは初めてだ正直興奮しているああやってくれちゃってマジであんたら最高だよ次も熱い試合を期待してるぜ準備はいいか もう賭けなんて関係ねえ俺はあんたらを応援するからな頑張ってくれよ異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯どうでしょう皆様このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきますもちろん出場するのは今宵の主役地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップルクラウドエリー 闘技場のさらに地下地中深く封印されしモンスター今解き放たれる我らがドン・コルネオの秘密兵器ヘルハウスの入場 ないようだ謎多き悪魔の家 VS 最強カップルこれほどシュールな対戦が今まであったでしょうかありませんあるわけがありません歴史に刻まれるのは確実でございますよそ見まばたきは現金でお願いしますそれでは最終決戦レディーファイさあついに始まりました コルネアイスペシャルマッチへ頼むあまたの強敵を退けた実力派カップルに対するはあまたの強敵を豊富にし悪魔の家へ一体勝つのはどちらなのか熱い戦いを見せてくれ らしいカップルを引き裂く一通の雨フンクロアテの一番にふさわしい荒れ模様ですさあどう切り抜ける落ち着いていけいいと見せなきゃよし軽い のか中でどんな宴が催されているのか何を恐ろしい行く気負いすぎるはいはい私に任せて怪しげな雰囲気 テルハウス一体何を企んでいるんでしょうか、おっとついに来るか本気の一撃当たったらひとたまりもありません苛烈な攻撃も何だった敵の守りが再びた プルを追い詰めるさすがのクラウド選手も大打撃かエアリスつらそうですキャッチの方もカダスを飲んで見守っている ます覚悟はいいクラウドエアリスチームこれは痛い暴れろ ゆっくり休めここで一気に畳みかける 仕入れが届いております気になるその中身は開けてみてのお楽しみやなんという衝撃ひとたまりもありません 一。 たが目をつけるなんて気になるのかいお前らがこんなにすげえとはな後でサインくれよ 勝おめでとう今夜のコルネオ杯はきっと伝説になるぞいたいた探したぜマムからあんたらにって伝言を頼まれてよよくやった後でうちに寄りなだってよあのさよかったらまた試合に出てくれないか今回みたいなでけえイベントは稀だけどいつでも何かしらはやってるからよ 合を見てたら私も出場したくなっちゃったエアリスさんすごかったわ女性だって優勝できるのねチャンピオンたちのお帰りだ驚いたコルネオのどんでん返しをさらにひっくり返すとはお前たちブラボー 俺も今回の大会は熱くなったぜ噂のなしもく優勝おめでとう見事な腕前でしたあなたにはぜひ息子ジョニーの好敵手となって切磋琢磨していただきたい互いに高め合い認め合う必ずや2人の間に真の友情が生まれるでしょう ねお召し会の準備は整ってるよでもその前にあんた何でも屋のクラウドだってね5番街では随分ご活躍したって噂だ人間働いてなんぼ働き者には福が来るって言うだろ人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさ エアリスにはとびっきりのドレスを用意するから <laughs> 楽しみに待っときなさてと話はここまでだ着替えたら街の外には出られないけど始めちゃっていいかいそうと決まったら早速取り掛かるよ女の支度は男が思うほど楽じゃないんだそうだねその間あんたはっ <laughs> <laughs> せっかくこの町にいるってのに遊び方もろくにわかんないって面だね興味ない <laughs> まああんたみたいのは体使ってなんぼさ何でも屋の手腕ウォールマーケットでも振るってもらおうじゃないかこれが今紹介できる仕事だよ <laughs> 私がもんだその手 擦り切れるまで使い倒してきな <laughs> さてとそれじゃエアリスついてきなどんな服かな楽しみ服だけじゃないさそうそうその白と臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからねわおじゃあクラウド後でね覗くんじゃないよ 覗くんじゃないって言ったろ